सपना भैया खमाउने कोहोला रहर भई मानमा बस्ने कोहोला चोरी लानीमा देखि मलाई कोहोला बिर्सिदिने कथा होइन सावनको होगी हार है न जीत मेरो जीवनको प्रीत मलाई आँखैको परिलीमा गाजल लाउन मन पर्छ किनिदेऊ न साइला दाई मलाई दुई चुल्ठी बाटेर फुल लाउन मन पर्छ टिपिदेऊ न साइला दाई नमस्कार यहाँलाई भोइसको ह्याङओभर अहिले लागिरहेछ कि हटिसक्यो तपाईँले <laughs> केही दिन लाग्छ होला अझै <laughs> हजुर हिजो त तपाईँ धेरै रुनुभयो होइन हजुर रोएको तपाईँको आँसु देखेर उहाँको नि आँखाबाट आँसु आयो होइन प्रायः सबैजना रुनु भएको थियो स्पेसली अब त्यो स्टेज मिस हुन्छ अब त्यहाँको मान्छेहरू होइन जतिको एट्याचमेन्ट थियो सबैसँग इमोसनली राम्रो बन्डिङ थियो त्यो भएर त्यो सबै मिस भएकोले गर्दाखेरि अब यतिसम्म क्लोज भयो कि मैले फ्यामिलीलाई पनि त्यति साह्रो मिस पनि गर्नु परेन होइन एकदमै राम्रो रिलेसन छ सबैसँग राम्रो एउटा मेमोरी मसँग अब रह्यो उनीहरूसँग चाहिँ तपाईँ हिजो आउट भइसकेपछि तपाईँको स्पिच मैले सुनेको थिएँ होइन मैले भोइसमा रहन्जेल मैले सानो उमेरमा बिहा गरेको थिएँ होइन बाहिरी वातावरण देखाएको थिएन यहाँ चाहिँ एकदमै मेरो यो सम्झना योग्य भन्नुभएको थियो होइन हजुर दुई महिना बस्नुभयो तपाईँले दुई महिना बस्दाखेरि जस्तो आउट भइसकेपछि कोचसँग तपाईँको पर्सनल कुरा भएको छ कि छैन मैले आँटै जुटाएको छुइनँ उहाँसँग बोल्ने किनभने स्टेजमा जति बोल्नु थियो हामी स्टेज र स्टेज ब्याक स्टेजमा कुरा भएको थियो होइन त्यही हो उहाँले पनि एकदम मिस गर्नुहुन्छ भन्नुभएको छ अनि फर्दर अब फ्युचरमा यो म्युजिक सम्बन्धी फिल्डमा चाहिँ हेल्प गर्छु सपोर्ट गर्छु भन्नुभएको छ त्यही भोइसमा जानुभन्दा अगाडि यस्तो म्युजिकल क्लासहरू लिनुभएको थियो कि थिएन हजुर क्लास त्यसरी कन्टिन्यू चाहिँ लिनु पाइनँ मैले बिचमा त्यही हो अब बिहा भएको भनिहालेछु होइन त्यो भएर पनि बिचमा के के के प्रब्लमहरूले गर्दा चाहिँ म मेरो छुटिरहेको थियो कि कन्टिन्यू चाहिँ गएको छुइनँ गर्नु चाहिँ गरेको हो जस्तो तपाईँ पनि आउट हुनुभयो सँगसँगै असरा बहिनी पनि आउट हुनुभयो होइन रियालिटी सोहरूमा चाहिँ अलिकति नेपालमा चाहिँ छोरी मान्छेलाई अलिकति प्रायोरिटी नदिएको जस्तो लाग्छ तपाईँलाई त्यस्तो चाहिँ नहोला जस्तो लाग्छ किनभने अहिले सबैजना नै अब एडुकेटेड एजुकेटेड हुनुहुन्छ होइन अब सबैले बुझेको छ अब यो भेदभाव मेल फिमेल भन्दा पनि सायद यस्तो होला फ्यान फलोइङ धेरै कम भएर पनि हुनसक्छ होइन तर त्यसरी छुट्याएको जस्तो चाहिँ लाग्दैन सबैजना भोइसमा ब्लाइन्ड अडिसनदेखि नै तपाईँहरू जतिजना हुन्छ होइन सबैजना एक एक हुनुहुन्छ होइन अब जो दर्शकलाई पनि छान्नु गाह्रो भयो होला है तपाईँहरूमा कसलाई चाहिँ चुज गरौँ कसलाई चाहिँ नगरौँ भन्दा त्यो त्यो पनि हुनसक्छ किनभने सबैजना इक्वली एउटा हुन्छ नि प्रोफेसनल जस्तो हुनुहुन्छ क्या हामी सबैजना चाहिँ त्यहाँनिर भएको छ एकदम टफ छ कम्पिटिसन त्यही भएर पनि धेरै गाह्रो छ अहिले त तपाईँहरूले एकदमै ठुलो हाई पाइरहनु भएको छ होइन द भोइसमा गए गइसकेपछि एकदमै तपाईँहरूको नामको चर्चा छ होइन यो स्ट्याटसलाई चाहिँ कसरी बचाउने अभियानमा हुनुहुन्छ तपाईँ त्यही चाहिँ मेन एउटा अहिले मलाई सबभन्दा ठुलो टेन्सन लागेको नै त्यही छ अब कसरी यसलाई मेन्टेन गर्ने होला अब हामीले गर्नु सक्ने भनेको त अब गीत निकालेर हो होइन म्युजिक भिडियोहरू राम्रो गरेर सकेसम्म यसमै लागेर अब यसलाई मेन्टेन राख्नको लागि चाहिँ मेन कुरा त्यही हो अब त्यस त्यही गर्ने प्लानिङमा छु भेरौँ कतिसम्म सफ सफल हुन्छु तपाईँ आउट भइसकेपछि होइन फ्यानहरूबाट कस्तो प्रकारको म्यासेज र रियाक्सन आइरहेछ फ्यानहरूको त एकदमै पोजिटिभ छ होइन अब यतिकै फ्यान त हुनुभएको होइन होला होइन अब हाम्रो तर्फबाट हामीले पनि राम्रो गरेको छौँ र उहाँहरूले एकदमै पोजिटिभ कुराहरू गर्नुभएको छ मेसेजहरू गर्नुभएको छ फर्दर दिदी तपाईँ यसरी गीतहरू निकाल्नुहोस् न हामी छु नि हामी प्रमोट गर्छु हामी सपोर्ट गर्छु भन्नेहरू फ्यानहरू हुनुहुन्छ र सबैजनालाई नै थ्याङ्क यू त्यसको लागि कन्सर्टहरूको लागि अफर आउनु थालेछ कि अहिले चाहिँ आएको छैन होइन किनभने भर्खरै दुई दिन त भयो होइन त्यही भएर पनि मैले त्यति पब्लिकली मैले त्यति यसरी इन्टरेक्ट पनि गरेको छुइनँ र अब बिस्तारो बिस्तारो हुन्छ होला वेटिङमा छु तपाईँको दुःखी हुने फ्यानहरूलाई सान्ताउन स्वरूप कुन गीत सुनाइदिनुहुन्छ त्यही हो सबै आ आजसम्मको पर्फर्मेन्समा अब धेरै जस्तो सुनेकोमा मैले यही सपना भई आँखा चाहिँ सबले रुचाउनु भएको छ मेसेजमा पनि त्यही आउँछ दिजुको हजुरको यो गीत मलाई एकदम मनपर्छ भनेर र त्यही गीत गाउनु छु मैले सपना भैया को रहर भई मानमा बस्ने को होला चोरी लानीमा देखि मलाई मिठो गाउनुहुन्छ होइन यो भोइसमा आउनुभन्दा अगाडि पनि गाउनुहुन्थ्यो यस्तो प्रोग्रामहरूतिर गाउँथेँ म त यो गजल लाइनमै थिएँ भन्नुपर्दाखेरि इभिनिङमा ड्युटी स्टार्ट हुन्थ्यो र गीतैमा थिएँ म हजुर भोइससँग चाहिँ कसरी कनेक्ट हुनु पुग्नुभयो तपाईँ फर्स्टमा त मैले फेसबुकतिर देखिरहेको थिएँ होइन अब अडिसन स्टार्ट हुँदैछहरू भनेर चाहिँ सुनिरहेको थिएँ तर स्पेसली मलाई गर्नुपर्छ जाऊ भनेर भन्नुहुने चाहिँ हाम्रो करण सर हुनुहुन्छ करण कार्की हुनुहुन्छ उहाँले चाहिँ अलिकति मलाई इम्पोर्टेन्स दिनुभयो सुरुमा जाँदाखेरि भोइसमा जाँदाखेरि यति ठुलो नाम र माया पाउँछु भन्ने आशा थियो तपाईँलाई आश चाहिँ गरेको थिएँ होइन केही हुन्छ कि अब चाहिँ लाइफमा किनभने धेरै स्ट्रगलहरू पछि अब बल्ल बल्ल द भोइस अफ नेपाल नेपालमा आएको भएर आश चाहिँ गरेको थिएँ र केही हदसम्म त्यो पुरा पनि भएको छ सोसियल साइडमा त पक्कै एक्टिभ हुनुहुन्छ होला होइन भोइसमा गइसकेपछि तपाईँको इन्स्टाग्राम फेसबुकमा कतिको फलोवरहरू बढ्नु भएको छ फलोवर चाहिँ बढेकै छ पहिलाको हेरी त एकदमै डिफ्रेन्स देखेको छु मैले तपाईँले भोइसमा गइसकेपछि बिर्सन नसक्ने सबभन्दा बेस्ट मोमेन्ट चाहिँ के छ तपाईँको मनमा बिर्सन नसक्ने बेस्ट मोमेन्ट धेरैवटा मोमेन्ट छ मैले जुन लाइफमा मैले नगरेकोहरू मैले मैले स्पेन्ड गरेको मोमेन्टहरू मेरो साथीहरूसँग स्पेसली होइन धेरै रमाइलो गरेको मोमेन्टहरू छ र कुन भन्ने अब त्यस बारेमा <laughs> मेरो फर्स्ट मेमोरेबल मुमेन्ट त भनेको त त्यही ब्लाइन्ड अडिसनमा म गीत गाउँदाखेरि मैले एक्सपेक्ट गरेको हाम्रो लिजेन्ड हाम्रो सर टर्न हुनुभएको थियो र त्यो त्यो समयलाई चाहिँ म कहिले पनि बिर्सिन सक्दिनँ हाम्रो दिप सर जब टर्न हुनुभएको थियो म खुसीले यति आत्तिएको थिएँ होइन एक्साइटमेन्ट पनि थियो नर्भसनेस पनि थियो उहाँ टर्न हुने बित्तिकैको त्यो मुमेन्ट चाहिँ म म म अहिलेसम्म कसैलाई थाहा छैन म त्यो टाइममा रु रुँदै गीत गाएको थिएँ कि खासमा होइन ठ्याक्कै उहाँ टर्न हुनुभयो मैले उहाँलाई फेस गरिसकेपछि मेरो आँखा रसाएको थियो होइन त्यो गुराँसो फुल्दा गीत गाउँदा र त्यो मोमेन्ट चाहिँ म अझैसम्म पनि फिल गर्छु अझै पनि म सिरिङ्ग हुन्छु त्यो सम्झिँदाखेरि सर घुम्दा त्यो मोमेन्ट चाहिँ एकदमै बेस्ट भोलि चाहिँ यस्तै नेपाल आइडल द भोइस जस्तै होइन अरू रियालिटी सोहरू विश्वस्तरीय रियालिटी सोहरू चाहिँ नेपालमा आएको खण्डमा एनी श्रेष्ठलाई अरू रियालिटी सोमा देख्न सकिने सम्भावना कतिको छ रियालिटी सोमा चाहिँ सायद देख्न सक्नुहुन्न होला <laughs> किनभने म अब किनभने नेपालकै सबभन्दा ठुलो अहिलेसम्मकै ठुलो स्टेज मैले टेकिसकेपछि चाहिँ अब सायद अब के हो भन्दा एकदमै ठुलो आउनु पऱ्यो एकदमै योभन्दा पनि युज भएर कुनै कम्पिटिसन आउनु पऱ्यो त्यसमा जानु सक्छु होला तर अब यसबाहेक अरूमा चाहिँ नजाउँ होला अहिले त एउटा लहरै छ होइन आउट हुने सबैले गीतहरू निकाल्ने तपाईँले चाहिँ के प्लानहरू बनाउनु भएको छ अब नयाँ गीतहरू दिने हजुर त्यो अभियसली त्यो गर्ने नै हो होइन त्यो मेरो एउटा अब हाम्रो ड्युटी नै हो एउटा सिङ्गर भएपछि गीत निकाल्नै पर्छ हाम्रो दर्शकहरूको लागि पनि फ्यानहरूको लागि जो वेटिङमा हुनुहुन्छ र जस्तै सोच्नु भएको थियो एनिजी अब एनी श्रेष्ठ अगाडि बढ्ला कि भने जति सपोर्ट गर्नुभएको थियो र उहाँ जति पनि भोट गर्नुभएको थियो उहाँहरूको लागि भए पनि मैले निकाल्नै पर्छ र म निकाल्ने छु चाँडै नै पछिल्लो समयमा धेरै राम्रा राम्रा प्रतिभाहरू होइन जस्तो आउट भइरहनु भएको छ कता कता तपाईँलाई यो परिणामबाट होइन दुखित हुनुहुन्न दुखी भन्दा पनि एउटा चाहिँ मैले के हेरेको छु भने यो कम्पिटिसनमा सबैजना टफ भएकोले गर्दा पनि जो निस्किँदा पनि नराम्रै फिल हुन्छ कि यो निस्किँदाखेरि आहा भन्ने अँ नराम्रो थियो त्यही भएर निस्क्यो भन्ने जस्तो कोही पनि हुनुहुन्न जस्तै आज मेरो ठाउँमा अरू निस्केको भए पनि उहाँको पनि सायद यही नै हुन्थ्यो होला होइन किनभने सबैजना इक्वली मेहनती इक्व इक्वली राम्रो हुनुहुन्छ कि आफ्नो आफ्नो जर्नलमा त्यही भएर त्यस्तो सेलेक्ट हुँदा चाहिँ होइन त्योभन्दा पनि डिजिटल अडिसनमा चाहिँ सेलेक्ट हुँदा त्यो सबभन्दा खुसीको पल चाहिँ पहिला कोसँग सेयर गर्नुभएको थियो तपाईँले फ्यामिलीसँगै सेयर गरेँ हजुर उहाँहरूको सपोर्ट पुरा छ है तपाईँ सपोर्ट चाहिँ पुरा थियो अहिलेसम्म पनि छ Ani Shrestha beside mu music चाहिँ होइन तपाईँले के गर्नुहुन्छ बिसाइड म्युजिक पहिला पहिला चाहिँ अब आर्टहरू गर्थेँ डान्स पनि मैले सिकेको हो <laughs> हजुर जस आर्टिस्टिक फिल्डमै छु म डा डान्स गर्ने भयो होइन आर्टिस्ट आर्टहरू गर्छु स्केचहरू गर्छु नेपाली मुभी त पक्कै हेर्नुहुन्छ होला एकदम तपाईँ चाहिँ कसको ड्रिम चाहिँ हुन्छ नि जसको पनि यो एक्ट्रेसको ठाउँमा मैले भोइस दिनु पाएँ हुन्थ्यो जस्तो लाग्छ नि कसकोमा तपाईँ ड्रिम चाहिँ कसकोमा तपाईँको भोइस सुइटेबल हुन्छ जस्तो लाग्छ हुन त प्लेब्याक गरिसकेपछि सबैसँग म्याच हुनुपर्छ भन्ने एउटा छ होइन तर अब मैले सोच्दाखेरि चाहिँ प्रियङ्का कार्की के के अधिकारी उहाँहरूसँग चाहिँ काम गर्नु पाएँ जस्तो लाग्छ भोइसमा गएपछि तपाईँले पाएको सबभन्दा ठुलो एचिभमेन्ट चाहिँ के हो एचिभमेन्ट भनेकै मैले फ्यान फलोवर्सहरू मेरो फलोवर्सहरू फ्यान्सहरू पाएको छु होइन र मलाई चिन्ने मान्छेहरू बढी भयो त्यो एचिभमेन्ट र अर्को मैले दिप सरसँग काम गर्नु पाएँ अब उहाँको अन्डरमा अझ एकदम सिङ्गर लेजेन्डरी भयो होइन उहाँसँग उहाँको अन्डरमा बसेर मैले कोच मैले उहाँको के भन्नु भने होइन उहाँसँग <laughs> हजुर उहाँसँगको मैले जुन ट्रे ट्रेनिङ पाएको छु त्यो नै ठुलो एचिभमेन्ट हो तपाईँको नयाँ गीत चाहिँ कहिलेसम्म हामी देख्न र सुन्न सक्छौँ त्यो चाहिँ हजुर चा हजुर त्यही त मैले अब अब यस्तो हुन्छ गीत पनि अब भन्ने बित्तिकै जुन पाएँ जस्तो पाएँ त्यस्तै गीत अब जोसमा होइन निकालेर पनि कुरा अब आएन किनभने अहिले जुन भोइसले एउटा स्टेटस दिएको छ मलाई त्यही अनुसारको गीत पनि निकाल्नु पर्ने हुन्छ नि त त्यही भएर सोचेर सम्झेर अब विदिन विदिन अ मन्थ चाहिँ निकाल्छु होला म अब तिन चार दिनमा पाँच छ दिनमा भनेर फेरि हराएर जाने त्यस्तो चाहिँ होइन क्वालिटी हजुर हजुर क्वालिटीमा बरु एउटा दुइटा निकाल्नु न तर बेस्ट निकाल्ने चाहिँ मेरो सोच छ गाउनु थाल्नु भएको चाहिँ कति वर्ष भएको थियो तपाईँ पहिलादेखि जस्तो गजलहरू भन्नुभयो होइन पर्सनल्ली गीत पनि रेकर्ड गर्नु भएको छ कि छैन पहिला चाहिँ प्लेब्याकहरू पनि गरेको छु गर्न चाहिँ हजुर गरेको छु तर कस्तो भने अब त्यस्तै हो अब बुझ्नुहुन्छ होला दर्शकहरूले होइन अब किन चलिन होला कसरी त्यो भनिराख्नु पर्दैन अब प्लेब्याक गर्नु चाहिँ गरेको छु गीतहरू छ अझै पनि युट्युबमा मुस्किलले सर्च गर्यो भने भेट्नुहुन्छ छ भने चाहिँ प्रोफेसनली लागेको पनि धेरै भइसक्यो तर त्यही हो राम्रो प्लेटफर्म पाएको थिइनँ अपर्च्युनिटिजहरू अब राम्रो ब्यानरसँग अहिलेसम्म काम गर्नु पाएको छुइनँ मैले र गजल लाइनमा चाहिँ त्यही भयो one one and half year जति भयो होला मैले काम गरेको तपाईँलाई कुनै नेपाली गीत होइन एकदमै लोभ लागेको यो कास चाहिँ मैले गाउनु पाएको हुन्थ्यो जस्तो लाग्ने कुनै गीत छ तपाईँसँग मलाई आँखैको परिलीमा गाजल लाउन मन पर्छ किनिदेऊ न साइला दाई मलाई दुई चुल्ठी बाटेर फुल लाउन मन पर्छ टिपिदेऊ न साइला दाई जस्तो कि होइन भोइसमा जानेहरू अहिले त यति धेरै तपाईँहरू होइन भोइस नेपाल आइडल मान्छेलाई कन्फ्युजन पनि हुन्छ होइन अहिले धेरै नयाँ कलाकारहरू आइरहनु भएको छ होइन कति चाहिँ भाइरल एक दुई दिन हुनुहुन्छ पछि आफ्नो स्ट्याटस मेन्टेनै गर्न सक्नुहुन्न होइन तपाईँ त अघि पनि दोहोऱ्याइसकेको प्रश्न फेरि दोहोऱ्याउँदैछु होइन योबाट बच्नलाई कतिको चनाखो हुनुहुन्छ हुन त म त्यस्तो चनाखो चाहिँ आफूलाई लाग्दैन होइन अलिक बाठो चाहिँ छुइनँ <laughs> यस्तो यस्तो कुरामा चाहिँ अब प्लानिङहरू चाहिँ गरिरहेको छु अब त्यो कतिसम्म मैले सक्सेस गर्न सक्छु अब त्यो चाहिँ नै पर्छ अब प्लानिङ त अब त्यो गीतै निकाल्ने हो होइन फर्स्टमा त अब क्वालिटी सङ निकाल्ने हो प्रमोसनलाई दौडिने हो त्यही हो र खासै त्यस्तो स्ट्राटेजीहरू चाहिँ बनाएको छुइनँ मैले यो गर्छु त्यो गर्छु चाहिँ छैन जस्तो नि सिङ्गर भइसकेपछि ड्रिम हुन्छ होइन उहाँको म्युजिक म्युजिकमा चाहिँ मैले गाउनु पाए हुन्थ्यो भन्ने लाग्छ कोही म्युजिसियन हुनुहुन्छ तपाईँको मलाई अर्जुन पोखरेल दाई हजुर हजुर उहाँ अनि गोपाल रसाइली रिकेश गुरुङ उहाँहरूसँग चाहिँ काम गर्नु पाएँ जस्तो लाग्छ अनि के गजमेर हुनुहुन्छ रन्जित गजमेर यस रन्जित गजमेर उहाँहरू चाहिँ उहाँहरूसँग पर्सनली चाहिँ भेट भएको छ कि छैन अर्जुन दाईसँग चाहिँ छ हजुर उहाँसँग चाहिँ छ फेसबुकमा हुनुहुन्छ स्टुडियोमा पनि काम गरेको छु र आश लाग्छ उहाँहरूसँग चाहिँ <laughs> हजुर आश्रासँग कुरा भएको थियो म र चाहिँ एकदमै मिल्ने साथी होइन तर संयोग पनि दुवैजना एकैचोटि बाहिरिनु भयो होइन यस पछाडि आश्रासँग कुरा भएको छ कि छैन तपाईँको त्यहाँ भिल्ला हामी जहाँ बसिरहेको थियौँ त्यहाँबाट निस्केदेखि चाहिँ कुरा भएको छैन भर्खर दुई दिनै भयो अब उहाँ पनि अब उसलाई पनि अलिकति हुन्छ नि मनमा लागिरह होला भनेर म डिस्टर्ब पनि गर्न नचाहेर हो नत्र कुरा गर्नु चाहिँ मन लागिरहेको थियो मलाई पनि अन्त खासै कुरा भएको छैन मैले उसलाई जानी जानी नै कन्ट्याक्ट नगरेको अब यस्तो बेलामा अब अलिकति डाउन अब लो फिल भइरहेको हुन्छ होइन मन दुखिरह होला के भइरह होला हुन्छ स्ट्रङ छ आश्रलाई त्यस्तो उसले तर बाहिर सो त गर्दैन अब मनभित्र त के के छ के छ नि होइन मन त दुखिरह हुन्छ र त्यो कन्डिसनमा फोन गर्ने यो गर्ने चाहिँ मैले अहिले जानेरै नगरेको नत्र कन्ट्याक्ट चाहिँ गर्ने थिएँ <laughs> हजुर धेरै पनि रुनु भयो सबैलाई भाउ स्टे चाहिँ भाउ पनि बनाउनु भयो प्लस तपाईँको फ्यानहरूलाई पनि होइन यो के दुःख आउट हुनुको दुःख कि यो छोडेर जानु परेर दुःखले चाहिँ रुनु आउट त म हामी सबैजना नै प्रिपेयर नै छौँ होइन म पनि प्रिपेयर नै थिएँ अब छोड्नै पर्छ एक न एक दिन किनभने विनर भनेर त अब एकजना हुने हो होइन कुनै न कुनै लेभलमा गएर छोड्नुपर्छ भन्ने त थियो तर त्यो कारणले भन्दा पनि सबैलाई छोडेर जानु जानुपर्छ अब त्यो वातावरण मेरो लाइफमा हुँदैन अब घरिघरि भोइस अफ नेपालमा म जानु पनि सक्दिनँ र त्यो त्यो वातावरणलाई घरिघरि ल्याउनु सक्दिनँ भन्ने त्यो दुःख चाहिँ लागेको <clears throat> जस्तो तपाईँले डान्सिङ सिङ्गिङ पनि भन्नुभयो होइन अब फुल्ली सिङ्गिङ सेक्टरमा लाग्नुहुन्छ कि अरूमा पनि सँगसँगै लानुहुन्छ तपाईँको आर्ट प्लस डान्स उयसमा डान्सहरूलाई त मैले एज अ हबी लिएको हो होइन अब सिङ्गिङ जस्तो प्यासनेट चाहिँ छुइनँ म डान्स सिकेको भएर त्यो आउँछ भन्ने मात्रै छ त्यस्तो डान्समै लागिपर्छु भन्ने चाहिँ छैन अहिले अहिले गीतमै फोकस छु म रियालिटी सोहरूमा चाहिँ जहाँ पनि विवाद हुन्छ होइन जस्तो नेपालमा मात्र होइन हरेक ठाउँमा विवाद पनि सुनिन्छ कसै आउट हुनेले दुःखी पनि हुन्छ प्रतिवादहरू पनि सुनिन्छ होइन तपाईँलाई के यो रियालिटी सोहरू चाहिँ निष्पक्ष भएको जस्तो लाग्छ हजुरलाई अब अरू कम्पिटिसन त मलाई थाहा छैन अब एक्सपिरियन्स नभएको कुरामा किन बोल्ने होइन अब भोइस अफ नेपाल चाहिँ एकदमै फेयर लाग्यो मलाई मेरो मेरो सोचाइमा र मैले जसरी बुझेको छु द भोइसलाई जसरी इमेज बनेको छ अहिलेसम्म द भोइस अफ नेपालको त्यो हेर्दा चाहिँ एकदमै फेयर लाग्यो मलाई भोइसको ब्लाइन्ड अडिसनमा आउँदाखेरि होइन एकदमै ठुलो चर्चा हाइप पनि थियो होइन अहिले चाहिँ कता कता हामी न्युजहरू पोस्टहरू पनि पढ्न सक्छौँ कता कता बिचमा आएर भोइस चाहिँ अलिकति डाउन भएको कि क्रेज खलबलेको कि स्ट्याटस मेन्टेन पनि गर्न नसकेको भन्नुहुन्छ होइन यसमा चाहिँ के भन्नुहुन्छ तपाईँ त्यो चाहिँ अब मैले भन्दा पनि अब त्यो त अब हाम्रो हजुर हजुर हजुर त्यस्तो खासै मलाई चाहिँ लाग्दैन किनभने अब त्यो कम्पिटिसनमा अब भित्र भयो अब बाहिर चाहिँ अब कस्तो माहौल छ अब त्यो मैले बुझेको थिइनँ नि त होइन बाहिर कसरी फिका भयो कसरी गयो त्यो चाहिँ म एकदमै अन्नो नै छु यसमा चाहिँ किनभने हामी भित्र बस्नु चाहिँ हामी त्यो कम्पिटिसनमै थियो नि त त्यही भएर हामीलाई त अब एक्साइटमेन्टमै थिएँ हामी होइन द भोइस अफ नेपालमा छु गाउनुपर्छ अब बाहिर कसरी त्यो भयो त्यो चाहिँ म भन्नै सक्दिनँ सरी तपाईँलाई चाहिँ यो पिपुल्स प्लाजामा रहेको गसिप क्विन हाम्रो गसिप नेपाल चाहिँ होइन गसिप क्विनबाट एउटा गिफ्ट छ तपाईँलाई thank you so much thank you यहाँहरूलाई धेरै धेरै धन्यवाद एक्सपेक्ट गरेको थिइनँ सरप्राइज <laughs> भयो थ्याङ्क यू इन्स्टाग्राममा कति फलोवर पुग्यो फेसबुकमा कति फ्रेन्डहरू पुग्यो तपाईँको अहिले फ्रेङ्कली mm, भन्दा इन्स्टाग्राममा त्यति युज गर्दिनँ छनु चाहिँ छ होइन मैले खोलेर पनि हेरेको छुइनँ इन्स्टाग्राम <laughs> चाहिँ किनभने फेसबुक एउटै इनफ भइरहेको छ कि फेसबुकबाट नै चलाउने अब फेसबुकमै बढी जस्तो एक्टिभ छु म त्यही भएर त्यहाँ चाहिँ नोटिस गरेर चाहिँ एकदमै बढेको छ मलाई एक्ज्याक्ट रेसियो थाहा छैन कति बढेको भनेर र पहिलाभन्दा चाहिँ धेरै धेरै नै बढेको छ तपाईँको आफ्नो युट्युब च्यानल पनि छ नभए कतिले यहाँ हेरेर तपाईँको पक्कै पनि होइन आफ्नो च्यानलमा सब्सक्राइब गर्नु होला खोल्नु भएको छ त्यसरी पर्सनल छ एनी श्रेष्ठ भनेरै छ युट्युब च्यानल पनि बताइदिनुहोस् उहाँको पक्कै सब्सक्राइब गर्ला तपाईँको फ्यानहरूले भर्खरै स्टार्ट गरेको च्यानल हो होइन अब अब यही सोबाट नै मैले अब त्यो स्टार्ट गर्ने भएकोले एनी श्रेष्ठ नै छ ए डबल एनआइएनई एसएचआरइएसटिएच श्रेष्ठ तपाईँ एकचोटि गएर हेर्नु होला अब अहिले अहिले खासै केही नभए नि अब फर्दर अब अरू अरू गीतहरू मैले अपलोड गर्नेछु त्यसको लागि भए पनि सब्सक्राइब गरिदिनु होला तपाईँको अफिसियल भिडियोहरू यसै आउनु सक्ला होइन हजुर जस्तो तपाईँको विचारमा चाहिँ होइन यसपालिको द भोइसको टाइटल चाहिँ कसको ग्रुपबाट चाहिँ क्याच गर्नुहुन्छ जस्तो लाग्छ अब आफ्नै टिमलाई भन्छु म चाहिँ होइन एकदम राजु दाई र सिडी दुईजना बिचमा चाहिँ मैले अलिकति टफ देखेको छु कम्प कम्पिटिसन वा दुईजनामा एकजना जो भयो नि म चाहिँ ह्याप्पी छु र दिप श्रेष्ठबाटै हुनुपर्छ <laughs> हजुर आफ्नै ग्रुप हजुर पछि कम्पोजमा पक्कै एकदम मेरो सपनै छ हजुर गाउनु पाए हुन्थ्यो फ्यामिलीले चाहिँ के भन्नुभएको छ तपाईँ आइ निस्किसकेपछि होइन परिवारले चाहिँ के भन्नु परिवारको लागि त अब म विनरै भन्नुभएको छ होइन किनभने अब फ्यामिलीमा कसैले पनि अब यत्रो ठुलो स्टेजमा नगएको इभन माइतीमा होस् चाहे यता घरमा होस् र मैले त्यो चाहिँ एउटा गरेको छु र फ्यामिलीको नाम राख्यो भन्ने उहाँहरूको जुन कुराहरू छ त्यसमा त्यही हो उहाँले चाहिँ अब तिमी चाहिँ हाम्रो लागि विनरै हो चाहे टाइटल जितोस् नजितोस् होइन त्यही भन्नुभएको छ सोको अन्त अन्तमा आइसकेको छौँ होइन तपाईँको करोडौँ नेपाली फ्यानहरू ब बटुलिसक्नु भएको छ होइन र आफ्नो दुःखी फ्यानहरूलाई के भन्नुहुन्छ र कुन अन्तमा कुन गीत सुनाइदिनुहुन्छ तपाईँ फ्यानहरू त साँच्ची नै दुःखी हुनुभएको छ इभन अब मबाट कति आश राख्नु भएको थियो होला अब तपाईँले सक्दो भोट पनि गर्नुभएको थियो र मैले सक्सेस गर्नु सकिनँ र उहाँहरूलाई चाहिँ म सरी पनि भन्न चाहन्छु र अर्को कुरा चाँडै नै गीत निकाल्दैछु यहाँहरूको माया र सपोर्ट स्टिल छ दिदी एनिजी भनेर मलाई कमेन्टहरू जसरी आएको छ त्यही अनुसार तपाईँहरूले प्र्याक्टिकली पनि गरिदिनु होला पछि गीत आएपछि र म अब निराश गर्ने छुइनँ अब भोइसबाट भोइस मात्रै होइन भोइसबाट बाहिर पनि मैले म्यु म्युजिकमा केही गर्नेछु र त्यसमा तपाईँहरूको सपोर्ट चाहिएको छ त्यही हो थ्याङ्क यू तपाईँलाई होइन साङ्गीतिक उज्जवल भविष्यको लागि शुभकामना हामी हाम्रो टिम लगायत गराउनु नेपालीहरूको होइन एउटा मिठो गिफ्ट दिनुहोस् न उहाँलाई फेरि एउटा गीत चाहिँ तपाईँलाई होइन म मेरो भोइसमै गीत गाएको अन्तिम सङ मेरो है जुन गीतबाट म आउट <laughs> भएँ र कतिले माया पनि गरिदिनु भएको छ कतिले अब अझै राम्रो गरेको भए हुन्थ्यो पनि भन्नुभएको छ त्यो गीत म गाउँछु झझल को लिए राय झसावन फेरिया खमा हो झझल को लिए राय झसावन फेरिया खमा बिरसी दीने का था गहना सावनको गीत हार है